qo'shiqlarini san biriga bir kechga sovuq tushadi bir bo'lsa chiroyli kiyinma sevgini ko'zi ko'r bo'lsa hali yoshsan ku so'ramayman deb bo'lsa ayamay mehr berayinman deb bo'lsa yorug'lik taratayotgan narsalar bilgan nasli yonayotgan ular tushunsang sevaman ikki barobar bilsang bu oxirgi qarorim bilsang bu oxirgi qarorim yo'lim to'satdi qarab qo'ysang odam aqldan ozadi bilsang oxirgi qarorlar bilsan man uchun